हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आपको डिलीट करना हो मैनुअल तरीके से शॉर्टकट की का यूज़ करके तो आपको गूगल शीट में मैंने बताया ही है कि कैसे हम डिलीट करते हैं तो आपको डिलीट करना है किसी कॉलम्स को जैसे मान लीजिए कि ये बी को डिलीट करना है और सी को तो दोनों को आप आराम से सिलेक्शन में ले लीजिए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है insert two columns left insert two columns right और यहां लिखा हुआ है डिलीट बी टू सी तो बी और सी के बीच में कितने कॉलम्स आएंगे देखिए बी और सी के बीच में दो ही कॉलम है बी और सी तो बस इस पे डिलीट पे क्लिक कीजिए आपको इससे पहले मैं दिखा देता हूं कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है ये देखिए ये यहां पे 73 और यहां पे 9 लिखा हुआ है यानी 73 और 9 लिखा हुआ है ठीक है तो अभी मैं क्या करता हूं इसको दोनों को एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूं ताकि ठीक रहेगा ये ये ब्लू कलर दे देता हूं तो यहां पे देख सकते हैं 73 और 9 ये लिखा हुआ है और इन्हीं दोनों को मैं डिलीट करने वाला हूँ ठीक है तो अभी एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया इन्हीं दोनों को डिलीट करना है ठीक है दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट बी टू सी तो जैसे बी टू सी को डिलीट करेंगे तो बी टू सी डिलीट हो जाएगा ठीक है दोनों में क्या क्या था मैं एक बार फिर कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ देखिए 73 और 9 और फिर जब डिलीट कर दिया तो क्या हुआ इसमें से 73 और 9 गायब हो गया देख रहे हैं तो ये है इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं बहुत ही इजीली ठीक है मैनुअल तरीका भी हो सकता है डिलीट करने का तो आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं ठीक है इंसर्ट करवाना हुआ तो वो भी बहुत आसान है जैसे तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है insert two columns left right में चाहिए लेफ्ट में चाहिए किधर चाहिए ठीक है वो देख लीजिए और फिर जो है आप इंसर्ट भी करा पाएंगे तो जैसे मान लीजिए राइट में चाहिए तो राइट में इंसर्ट हो गया देखिए दो कॉलम इंसर्ट हो गया ठीक है जैसे मान लीजिए दस कॉलम चाहिए हो तो पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए इतना इतना ज़्यादा जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लेफ्ट में राइट में किधर चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा देखिए ये बॉर्डर लगा हुआ जो आया हुआ है यही कॉलम इंसर्ट हुआ है देखिए देख रहे हैं ये पूरा ही इतना ज़्यादा इंसर्ट हो गया एक ही बार में तो ये समस्या खत्म हो जाएगी इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं आई होप कि बात समझ में आ गई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग